aytdiki dedi yaxshi odam moskvaga kelmaydi dedi o'zbekistonda hech narsa yo'q dedi undan dedi shu yerda dedi kim bilib o'tiribdi ishlasang boshqa qilsang dedi uyingga pul chiqarasan hamma yog'ing bo'ladi hamma ham yaxshi bilmasa kerak fohishalik ham ayni onda bir kasbdir va u kasbni hamma ham eplay olmaydi albatta video davomida o'zingiz to'liq ko'rib olishingiz mumkin bu videodagi personajni bu videodagi o'sha insonni yomon ko'rib dislayk bosib o'tirmang. Chunki bu video meni videoyim. O'shaning uchun video kengroq tarqasin desangiz, videoga bir dona like bosishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta eslatma. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammad Jomadiyev va siz aynonda Max kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, hozir videoda to'liq qismini tomosha qilasizlar. videoni boshlashdan oldin sizdan doimgidek an'anaviy e, iltimosim bu kanalga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Bo'ldi, ko'p uzatish kerak yo'q. Xo'p, aziz vatandoshlar, hozir qisqa bir reklamli rolik bor, o'shandan keyin bemalol mavzuga o'tamiz, marhamat. Demak, mavzuni juda yaxshi bilasizlar, fohishalar va fohisha haqida to'liq ma'lumot. Albatta, bu odatni kasb qilib pul topib yurgan insonlar juda ham ko'p va dunyoda har bir nuqtasida, dunyoda har xil turli millatlarda bu narsani ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Albatta men bularga hozir yomon gapirmasdan sizga prosta videoda qo'yib beraman. Yomon gap bo'ladimi, yaxshi gap bo'ladimi? Albatta siz kommentariyada yozishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi ushbu kommentda aynan o'sha inson va shunga o'xshagan insonlar ham o'qiydi. Siz ommaviy dunyo qarash kengaytirgan holda bemalol fikringizni kommentariyga yozishingiz mumkin bo'ladi. Chunki aytganimdek, har bitta inson bu kommentariyani o'qib chiqadi. Demak, videoda ko'ramiz. Marhamat. O'zbekistonda ish topolmadim, turmushimdan ajrab erim mahallamda edi, shunga Moskvaga ishlashga kelmoqchi, uy bo'ldim. O'zimni ammavachcham ishlashga o'zini qaynopasini oldiga jo'natdi u aytib jo'natdiki bir magazinda dedi ishlaydi qaynopam dedi shu bilan ishlaysan dedi qaynopasi o'zi bilet chiqardi keldim eri chiqib bolasi bilan o'g'li bilan eri kutib oldi o'zi chiqmadi keldim kirdim kvartiraga kvartirada bir ikkita qiz bor edi ekan o'sha men kelgan paytda ikkita qiz bor ekan kvartirasida qizlarga alohida bitta xona qilgan ekan shu ikkita qiz turar ekan keldim dokumentimni oldi qo'limdan registratsiya qilaman dokument qilaman ishlashingga dedi dokumenting tayyor bo'lguncha dedi uyda o'tirasan dedi ho'p dedim qarasam qizlar ertalab soat o'n o'n birgacha uxlar ekanda shu qizlar xonasida turdim kechki to'rt beshgacha turishib yuvinib yasanib tayyor bo'lisharkan soat kech payt besh oltida ko'chaga chiqarib yuborarkan qizlarni hayron bo'ldim bu qanaqa ish dedim qizlarga qanaqa ishda ishlayapsizlar dedim desam hay dedi biz dedi shu dedi ko'chaga chiqamiz dedi bironta nimamiz bilan dedi aylanib qaytib kiramiz dedi shu fohishalik qiladi yo bu deb sizga aytdimi aytishmadi keyin shu oradan bir ikki kun turgizdi chiqarib yubordi meni ham ko'chaga dokumentim bo'ldi dedi men aytdim opa qanaqa ishda ishlayman dedim hech qanaqa dedi shu qizlar bilan birga dedi ko'chaga chiqasan dedi dedi men bunaqa ishda dedim qizlar shu ertalab sahar soat besh oltida kirib kelamiz har soat besh oltiga kirib kelishdi qizlar undan bugun kunlari men aytdim men bunaqa ishda ishlamayman dedim men dedim faqat kunduzi ishlayman dedim normal ish bo'lsa bo'lmasa qaytib ketaveraman dedim sen dedi chiqib dedi ish bo'lmasa dedi pulingni uzib qo'yib keyin ketaverasan dedim dokumentimni olib qo'ygan ko'chaga chiqardi chiqdim ko'chaga tushunmadim ko'chaga deganda qayerga misol uchun qayerga chiqarishdi sizni domni oldida qandaydir skameyka bor ekan детский площадка shuni oldiga chiqaryapti bizani shuni oldida biz turar ekanmiz bolalar kelar ekan ular bilan birga saunaga kirib ketalar ekan ha u saunasi qayerda ekan ana shu domidan jicha bu yoqda bir ikki kilometr bu yoqda xolosda shu yerga kirilar ekan уже kirdimda qaytib yig'lab chiqdim men dedim ketaman dedim dadamga aytaman pul jo'natadi men ketaman o'zbekistonga dedim men bunaqa ish qilmayman bitta farzandim bor нормальный ota onani нормальный oilani bolasiman deb unga tushuntirdim u aytdiki dedi yaxshi odam moskvaga kelmaydi dedi o'zbekistonda hech narsa yo'q dedi undan dedi shu yerda dedi kim bilib o'tiribdi ishlasang boshqa qilsang dedi uyingga pul chiqarasan hamma yo'g'ing bo'ladi yoshsan bir ikki yil ishla dedi ishlam o'ramayman dedim yo'l uz dedi ho'p yo'lkiramiz uzamanu uyimdagilarga aytmadimda bir haftada уже pulni uzdim kuniga unaqa qo'yarkan rossiyskiy pulga yetti ming rubl lekin siz majbur emasdingizda u ishni qilishga yoki sizni majburlashdimi shu ishni qilasan shu ishga должен shu ishga majbursan deb sizni biron nima qildimi urdimi so'kdimi nima qildi sizni anavi oldidagi ikkita qizchaga urdirdi men dedim ishlamayman dedim ming nima qilsang ham men o'zbekistonimga ketaman dedim och qornim tinch qulog'im dedim e dedi hech qayoqqa ketmaysan sen dedi endi chiroy chummatim bor hamma yog'im joyida ular aytdiki ishlaysan dedi pulingni uzasan dedi hech qayoqqa ketmaysan dedi agar ketamiz desang dedi mana biz o'zimiz shunday dedi men tanishlarimiz bor dedi ushlattirib qo'yamiz seni dedi degdi endi haligilarni gapidan demak o'sha bolalar maydonchasiga o'ziz chiqdingiz a sovuq bo'lsa ham endi misol uchun bilishar bilisharkanmi odamlar o'zi kelarkanmi shu bolalar ha odamlar kelarkan bu qizlarni ichidan tanlab olib kirib ketadi kim endi shular qaysi millat ular o'zbekmi yo tojik qirg'iz kim ular nimasi ko'p nimalari shu dog'iston o'zbek tojik shunaqa millat ekan lekin qirg'iz ruskiy kam ekan ho'p endi keldi deylik qanaqa bo'ladi uni narxi bormi o'zini yo o'zini stavkasi qanaqa narxingiz bo'ladimi sizni ham endi shunda va o'zlari shunday narx qo'yib qo'yar ekan agar misol kelsa mancha deb qizlar aytar ekan men ruschani bilmayman men gaplashmayman u kelib o'ziga yoqqanini tanlab olib kirib ketar ekan u yerda asli uch dona anaqani o'sha uchta katta opani qizlari bo'lar ekan bitta opa o'sha men borganda ekan yana ikkita boshqa opalar bor ekan shunaqa bilan shug'ullanadigan ular ham o'zbek ular chiqadigan qizlar hammasi o'zbek to'g'rimi bulardan chiqadigan qizlari o'zbek biri ana shu andijonni qo'rg'ontepa mamrot degan joydan ko'p qizlar andijonlik demak o'zbek ekan ho'p o'sha yerda chiqqaningizda nechta qiz bor ekan o'shanda o'shanda biz men bilan chiqqan ikkita men bilan uchta bo'ldi narigi opadan ikkita chiqdi undan keyingisidan to'rtta chiqdi demak siz bilan o'nta o'n bitta bo'lsa o'shanda tanlab olib ketarkanda ya ular tonlab olib ketar ekan pulda ana shu bizni opani ishongan turmada o'tirib chiqqan qiz ekan u давно kelib shu yerda ishlagan qiz ekan shu qiz gaplashib pulni tushib olar ekanda biz kirar ekanmiz yoninglarda biron kim bo'larmidi o'sha paytda yo bo'lmasmidi shu o'nta qiz terilib turardi kim bo'lishidan qat'iy nazarda millatidan qat'iy nazar u jinni bo'ladimi sog' bo'ladimi uni qabul qilaverasizlar to'g'rimi farqi yo'q sizlarga yo'q demaysizlar hech kimga значит yo'q deding tamom ana shu o'tirib turma ko'rib chiqqan qiz ana shu joyni o'zida urib tashladi men aytdim kirmayman ana shu asfalni o'zida meni urdiki sen dedi bu yerga dedi kelgansan dedi ishlab dedi yoshmi boshqami cholmi qarimi lo'limi devonami farqi yo'q dedi shu bilan kirasan dedi ana shu asfalni o'zida katta ko'chani bo'yida alohida xonalari bor shu xonaga olib kirib shu yerda sohatiga saunaga pul berarkan qizni sohatiga bir yarim ming ikki ming saunaga alohida pul to'lab olib kirib ekan asosiy klientlar shu o'zbeklar to'g'rimi shu moskvada yo rossiyada yurgan bolalar asosiy klientlar shu o'zbekistonlik ho'p endi birinchi marta nima bo'lgani o'sha haqida e, manga to'liq aytingchi endi birinchi marta nima bo'lgani his tuyg'u o'sha nimasi haqida birinchi marta shu samarqandlik bir bola ekan shu bilan kirdim ko'zimda yosh yig'lab o'tiribman bola aytdiki bugun keldingmi dedi ha dadam nimaga kelding bu yerga dedi tuppa tuzuk qiz ekansan bir oilani boshqarib o'tirsang bo'larkan dedi dokumentimni olib qo'ydi qaytib ketay desam ketolmayapman dedim u boladan yordam so'radim meni olib chiqib ket shuni qo'lidan deb yig'ladim shunday rahmi kelibdi nomerini berdi chiqib ketdi bizni telefonimizga saxlant qilingan nomer tekshirardi opa kech payt telefonlarimizni yig'ishtirib olib chiqib ketib ertalab soat beshda kirsak tekshirardi tekshirganda o'chirib yuboradi uni nomerini saqlab shularni qilib qo'ydim u opa o'chirib yubordi mana shunaqa qilib yig'lab uni unaqa qilib buni bunaqa qilib bo'lmasdan birinchi kunimni o'tkazdim ikkinchi kunimga bir dog'istonlik bir yaxshi bola to'g'ri keldi ozarbayjon tilini bilar ekan men ham ozarbayjon tilini bilaman u aytdiki nimaga bunaqa qilib yuribsan dedim dodi shunaqa dedim yaqinda keldim dedim shu pasportimni olib qo'ydi shunaqa opa dedim unga ham shu ko'zimni yosh bilan gapirdim qanday bolamni tashlab kelganman kiramanku yuragim ezilib ketadi haligi ishni qilayotgan paytim shunaqa nafratlanib ketaman o'zimdan o'zim kiraman haligilar yo'q g'alati ko'z bilan qaraymanda yonimdagi qizlar urishib turib haligi kelayotgan klientlarni urishib turib kutib olib mana shu qiyshan qiyshan qilib turarkan haligilarni ko'rib shunaqa ichim qiynaladi men o'zim xonamga shundan qochib chiqib ketishni harakatini qildim u bola men chaqiraman dedi shu kvartirangni bostiraman dedi dodi ne xo'p dedim u bolani ham kirgandan keyin уже uni ham nomerini o'chirishib yuboribdi qochib ketadi deb o'ylab shunaqangi harakat qilardiki telefonimdan nomerlarni o'chirib yuborardi ota onamni nomerlarini meni telefonimdan olib o'ziga zapis сохранить qilib olgan ekan men ketgan paytim ota onamga telefon qilib qizingiz yaxshi ishlayapti ishga kirdi deb ota onamga unaqa gapirar ekan u sizni shu majburlardimi mana shuncha pul olasan mana shuncha pulni olib kelib berasan yo shunaqa o'zini nimasi bo'ladiyu majburlardi plan qo'yardi yetti mingdan planing kuniga yetti mingdan olib kirasan ha tushundim u yetti ming degani u nechta u klient degani yetti mingga bironim indamaganida shu beshta u o'sha hamma pulni o'shanga berishingiz kerakmidi o'shanda yo o'zizga ham olib qolarmidingiz kuzatib turardi bizni nechtaga kirganimizni biz kirishimizdan burun klientdan u pulni olardi pulni olib kallasiga hisoblab qo'yardiki bu palonchiniki bittaga kirdi bir yarim ming deb ana shu hisoblab qo'yardi biz o'zimizga ololmardik u yerda misol o'zimizga biletga yo yo'l kiriga umuman pul ololmadik chunki biza har bitta kirganimizni уже pulini ana shu qiz olardi biz olmadik pulini kirardi pulini bering qizni derdi berardi u olib chiqib ketardi biz qolardik u bilan bu yerda birondan bir pul olishi yo'q hattoki telefoningga pul bermardi bu yerda endi pulini uzgan bo'lsangiz ketsam maylimi degan gaplar bo'ldimi u yerda men уже o'n to'rtinchi числоga yetmay uzib bo'lganman ketaman deb jinnilik qildim qiluvdim uni ular aytdiki sen dedi hech qayoqqa ketmaysan dedi hozir ketaman desang dedi men o'zim seni deport qildirtiraman dedi ketaman ketaman ketaman kirib kechalari qulog'imga visir visir visir visir visir qilishardi ketaman men deb yig'lardim ketgis hech qayoqqa ketolmaysan bizni qo'limizdamisan hech qayoqqa ketolmaysan pasportim meni pasportim meni qo'limda bu yerga kelgan odam kamida bir yil ishlab berib ketadi уже men biletni pulimiz bo'ldi men bir yil ishlayman menga shart emas bu narsa kerak emas olamayman meni o'zimni sog'ligim to'g'ri kelmaydi bu narsaga yo'q dedi ishlaysan majbursan keldingmi ishlaysan uyimdagilarga telefon qilib nima debdi bir mm, chiroyli yaxshi ishga olib kirib qo'ysam qizingiz ishlamayapti qizingizni so'kib qo'ying deb dadamga shunaqa deb telefon qilibdi dadam o'zbekistondan telefon qildi dadam o'zbekistondan telefon qilib bir yaxshi ish topib olib kirib qo'ysam ishlamayapsan ekan degdi dada deb gapirgunimcha qo'limdan telefonimni olib o'chirib qo'ydi shu bo'yicha telefon bermadi qizlar bilan birga chiqardim birga kirardim birga chiqardim birga kirardim ha demak uydagilar bilmaydi bu narsani to'g'rimi bilmaydi uyimdagilar bir oy o'tdi shu asnoda yotamanu ko'zim og'ridi deb yig'lab mana shu bezillardim erkakni ko'rsa asosiy keladiganlar shu faqat o'zbekistonliklar ekanda shu muhojirda yuradigan shu moskvadagi bolalar ekanda основной to'g'rimi asosiy klientlar shu o'zbekistonliklar ha tushundim bo'lmasa u bir oydan keyin nima bo'ldi bir oydan keyin nima qildingiz bir oydan keyin уже pasimni og'rig'iga chidolmay qoldim shu asnoda ham ishlatardi pasim og'rib pasim yotganim sari og'rib nimadir o'qardi shunga aytardim ishlamayman uchun men kasal bo'ldim yo'q kamida bir yil ishlab berasan ketkizmadi bir oy asnoda ishladim bir oyda doktorga olib borsa bo'ladiku misol uchun tekshiruvga yo doktor yo'qmi u yerda yo'q qanaqa doktorga olib boradi uyda deydi tabletka bor shuni tiqib olasan tamom kirasiz bitta tabletka beradi ichingizni bitta tozalab yuvdiradi yuv deydi yuvib olasiz shu tabletkani tiqasiz tamom boshqa hech qanaqa dori darmon qilmaydi endi u klientlar nima desa o'shani qilishga majburmisiz endi yo'q desangiz ikkita stanka oltiydi yeb azoy badanam ko'karib chiqqan mana shu ko'kim bilan mana shu ko'kim bilan o'zbekistonga borganman ota onam oldiga qachon qochdingiz u yerdan noyabrda o'n sakkizda uyda bo'ldim pasportingiz uni qo'lida bo'lsa qanaqa ketdingiz o'zbekistonga man tushunmayapman endi eshiting ketishimizdan burun o'n kun burun shu to'rtinchi noyabrmidi bilmayman shu to'rt yu beshinchi noyabr kuni ko'chaga chiqqanimizda bizni bir erkaklar bir rosayam nima deydi puldor beshta erkak beshtani tanlab ular ham o'zbek to'g'rimi endi tojik bitta o'zbek uchta o'ris kelishilgan ekan u orqamizdan tuzoq qo'yilgan ekan allohga shukur shu bizni ketishimizga meni ketishimga aynan sababchi bo'ldi nima tuzoq qo'yilgan ekan u pastavka bo'lgan ekan kirdi короче u yerda men shu o'zbegi bilan turdim o'zbegi bilan gaplashdim o'zbegi bilan bitta bo'lib undan yuvinib chiqib man bir pastel yopinib o'tirasiz kiyintirmaydi pastel yopib o'tirgan joyimda shunday haligi bolani o'zi tojik bolani o'zi o'ris indamasdan turib telefonlarimizni shunday yig'ishtirdida men dedi nimadan dedi milisadanman dedi bu yoqdan bir to'da erkak kirdi melisa melisadanmiz dedi dokument nima dokumentlarimiz yo'q telefonlarimiz olib qo'ydi hech narsa qilolmay qoldik fotoapparat videokamera bir nimalar rasmga oldi короче videoga oldi yechingan holatda rasmga oldi yuzimizni soch bilan yopganimiz bilan badanchi rasmga olib ya'ni shunday turib biz hech qayoqqa qocholmaymiz na deraza bo'lsin u yerda na bir xot bo'lsin chiqadigan eshik bo'lsin orqa eshik ho'p endi militsiya ushlagan bo'lsa uchastkasiga uchastka noziri kelib olib ketdi keyin nima bo'ldi keyin uchastkaga olib ketdi ana shu kuni og'riq bilan edim men hamma yog'im og'riyotgandi тем более ichimdan уже ichim og'rib sassiq bir nima o'qiyapti ana shu yerdan bizni olib ketdi olib ketib olib borib podvalga tiqdi podvalda uch sutka podvalda turdik sud bo'ldi sudga chiqdik sudga chaqirdi bordik sudga borganimizdan keyin bizga aytdiki shu shtraf qo'ydi ikki mingdan shtrafingni to'lashasan dedi inekin dedi biletingni olib kelishasan dedi inekin dokumentingni beraman ketishasan dedi ho'p dedik dokumentimizni anavi katta opa pul bilan olib borib turib pul bilan olib chiqdi uni keyin biz uni sotib qo'yamizu bo'ldi biz уже milisiyaga tushib bo'ldik endi biz nima desak bo'laveradida foizga biletni olib ini keyin o'zbekistonga jo'natib yubordi hop o'zbekistonga boribsiz uydagilarga aytdingizmi shunaqa shunaqa holat bo'ldi deb borib opamga aytdim yig'lab onamga aytdim dadamga aytolmadim onamga aytdim yig'ladim onam aytdi bolam dedi ketayotganingda aytdim bolam dedi shunaqa bo'ldi aya dedim yig'ladim bir so'm pulsiz qaytib keldim kasal orttirib qaytib keldim ota onam pul berdi bordim davolandim hop ko'rikdan o'tgan bo'lsangiz u nima kasal chiqdingiz endi qandaydir jenskiy jinsiy shamollashma jinsiy qandaydir kasallik shu bilan davolandim shu yerda o'zida endi hozir internetga qo'yib yuborsak bo'laveradimi endi sizni ismingizni aytmasdan bo'laveradi nima yig'layapsiz hozir nima bo'lyapti hozir nima yig'lamayman buni oldida ham tilim qiziq oxiratim oldida ham oxiratda nima deb javob beraman shu ifloslarni ota onamni ko'ziga qarolmayman misol hozir ota onamga telefon qilamanu gaplashaman lekin yoniga borganimdan keyin yana o'zimni g'alati his qilaman bundan tashqari qarindosh urug'im bilmaydimi bu narsani Aytganimdek, bunday insonlar har bir dunyoda, har bir millatda uchraydi. Bu insonni ko'rib, iltimos, jahlingiz chiqmasin, chunki bu ham bir Alloh bandasi. Albatta bu insonni o'zi javobini berib oladi. Men albatta bu videoda kimnidir tarafini olish yoki kimnidir qora qilish niyatida emasman aslo. Albatta bunday videolar ko'rsam, shaxsan o'zim ham jahlim chiqadi, shaxsan o'zimni ham asabim buziladi. Ochig'ini aytganda, Bu videoni ko'rib, bilmadim, mm, hayron bo'lib qoldim, to'g'risi. Oxirgacha eshitgim ham kelmadi, meni o'zimni shaxsan. Chunki juda ham ayanchli va albatta bunday holatlar ko'proq o'zbeklar bilan bo'layotgani inson asabiga tegadi. Bilaman, e, Turkiyaga, Dubayga ketdi yoki aytaylik Hindistonga ketdi desa birpasda yomon xayolga boradi insonlar talaygina. Lekin bilinglar, hamma ham bunday emas. Hamma ham bu ishda eplolmaydi Bu ishni ham ancha munchasi shap qilib oladigan ish emas aziz vatandoshlar o'shaning uchun iltimos e, dunyoqarashni kengaytirgan holatda kengroq o'ylashingizni tafakkuringizni kengroq qilishingizni sizdan iltimos qilib qolaman albatta sizlar bilan men muxbir muhammad jamadiyev bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman o'zingizni ehtiyot qiling qo'shningiz abdusattor akani o'g'ri tutmang chunki u tavba qilgan ko'rishguncha xayr salomat bo'ling rahmat e'tibor uchun